Como ben dixo a compañeira do Benega, eh, no terceiro inventario forestal nacional efectuado en Galiza nos anos 97 e 98, o eucalipto a masas puras ocupaban a superficie total de 174.210 hectáreas na nosa terra. Mais, este dato non é concreto de todo, xa que non se contemplaba aquela superficie na que aparecía misturado co pino marítimo con outras especies que tin, e que tiñan bueno, a evolucionar a caramasas dominadas polo eucalipto. Hoxe esta cifra sí que é certo que eh, anda ao redor dos 500.000 hectáreas. As grandes plantacións de eucalipto son auténticos desertos, onde só sobrevive esta árbore, porque a biodiversidade existente no lugar non pode adaptarse a esta especie invasora e tende a desaparecer. O solo perde a súa riqueza e os animais non son que de adaptarse ao novo medio, polo que desaparecen do lugar. O problema agudízase eh, coa introdución do eucalipto nitens, que está comendo terreo o eucalipto son eh, glóbulos, pois o primeiro presenta unha condición favorável de que é moito máis resistente á praga do gurbullo que está estragando o glóbulos e tamén aguanta unha situación a unha altura superior a unha cota de 400 metros, polo que se está expandindo dun xeito vertixinoso no interior deste país, que estaba libre desta árbore que e ven a sustituir as plantacións de pino. É unha especie exótica naturalizada e en expansión, con alto risco de invasión e moi perigosa para o mantemento da biodiversidade e da funcionalidade dos ecosistemas, pola súa capacidade de proliferar en condicións térmicas estritas, incluso aparece dentro da propia rede natura. A Organización Galega de Comunidades de Monte suxeriu a provisión total das plantacións de eucalipto nitens na Galiza. Critícase que dende o propio Consello Forestal que o novo Plano Forestal de Galiza se ten feito seguindo as directrices das empresas da madeira e de Ence, fundamentalmente, e sen ter en conta as especificidades propias dos montes galegos. Este plano forestal de Galiza está vixente dende o ano 92 e pode dicirse que desta norma incumpríronse bueno, sistemáticamente as súas propias directrices, agás a da creación dos distritos forestais. Respecto do determinado no plano forestal do ano 92, a superficie de eucalipto glóbulo superou amplamente e se criaron superficies novas adicadas ao eucalipto nitens. Para a revisión deste plano forestal creouse un grupo de traballo no Consello Forestal que se reuniu no ano pasado Mais hai que comentar que eh, a maioría dos membros do Consello Forestal que representan os, estaban representados polo sector da madeira e que se incumpriu a promesa de incorporar o documento os resultados das consultas aos colectivos externos. Tamén se criticou a metodoloxía empregada polo Goberno galego á hora de elaborar e debater o plano, donde as directrices que estaban inicialmente aprobadas non son nen representativas do sector nin democráticas, nen produto dun consenso entre todos os sectores relacionados co monte e co medio rural. O novo plano forestal é a privatización da xestión do monte, aposta pola produción de madeira de baixo valor engadido e da preferencia da produción forestalista, baseada na plantación indiscriminada e mesmo favorecendo a degradación ambiental. É dicir, un aproveitamento do monte de tipo colonial, esquilmando recursos onde se dan, non xerar plusvalías para as persoas que viven no lugar e facer negocio nos centros de decisión política intensificación da produción con monocultivos de especies alóctonas ou aproveitamento dos bosques de ribeira ou o uso masivo de agrotóxicos, esquecendo o objetivo de conservar os solos e mitigar os impactos do cambio climático. É un ataque aos montes veciñais, degradación da terra e a per, ou perda de solos, abandono da mesma polas persoas e a persistencia dos incendios forestais. É certo que, eh, bueno, que se aposta pola biomasa forestal polo que, que advirten isto non? e polos cultivos enerxéticos para producir electricidade, non? que é outro dos negocios de ENCE, hipotecar o futuro dos montes galegos. Non hai iniciativas para recuperar a superficie agrícola usurpada, o mantemento das subvencións públicas ao eucalipto, consolidando o eucaliptus glóbulos e permitindo que o eucalipto nitens eh, só sea sustituído polo primeiro. Debemos potenciar un monte funcional e sustentável, asustado ás demandas das titulares e dos titulares e as demandas da sociedade no seu conxunto. As plantacións de árbores non son bosques, non posúen ninguna parte da grandísima biodiversidade que posúen os bosques e non ofrecen nada ao povo. Eh, si sí, eh, quería tamén remarcar unha das consecuencias tamén da propia eh, industria madereira do eucalipto, non? que é polo tipo de de labor non de roza do bosque que fai tamén eh, auténticos atentados contra o patrimonio cultural que eh, non son feitos aillados, non? arrasando con castros e con mámoas, e parece ser que contan con total eh, complicidade das autoridades sí que é importante, eh, como unha medida moi urxente, polo menos aplicar a Lei vixente que non se está a cumplir. E tamén, eh, bueno, sí estamos de acordo que se debería eh, exixir a creación do catálogo galego de especies exóticas invasoras. E tamén e instar ao Goberno do Estado a, que, a modificar o catálogo español de especies exóticas invasoras non? para incluir o propio eucalipto nitens como especie invasora no catálogo aprobado no Real Decreto 1628-2011. Entendemos que hai que tomar medidas urxentes para a protección do bosque autóctono e unha medida moi importante mm, que sería unha aplicación da información dunha información didáctica eh, forestal caras propietarias e propietarios sobre plantacións de nitens. Dende o Grupo Mixto si vamos a aprobar esta proposición proposición non de lei porque consideramos Remate, que está en xogo eh, a riqueza natural de Galiza. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández. Grupo